Hello，大家好，欢迎来到德国生活全方位。今天线下要为大家介绍的是拥有欧洲最高估值的金融科技企业 Klarna，人称外号 Klarna Mafia，Klarna 团伙。 那克拉纳公司呢，是以三百一十亿美元的估值啊，融资十亿美元；和 Elon Musk 马斯克的 SpaceX，估值七百四十亿美元，融资八点五亿美元；以及呢，和当下全世界最高估值的 FinTech 金融科技公司 Stripe。 估值九百五十亿美元，融资六亿美元，和中国的字节跳动公司成为了全世界估值最高的公司之一。那 k l a n a 公司从独角兽 （unicorn） 估值超过十亿美元的这个初创公司，那一跃成为了 Decacorn，呃，叫十角兽，意思是呢是估值超过一百亿美元的这种初创公司。 那这是一家什么样的科技公司呢？那这一期节目啊，就随着呃，请大家随着夏夏来一起来看看这家来自瑞典斯德哥尔摩的初创公司，有着粉粉图标的克拉纳公司。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 克拉纳公司的主要业务是保理，全称是保付代理，是零售商和消费者之间的信用担保角色。例如，夏夏在一家网店上的药店购买了隐形眼镜，那我选择了克拉纳账单支付，意思是，我收到药店的货物，确认一切无误之后，按照账单上的信息把钱转过去。这里要注意，我是转给克拉纳，不是网上药店。 在下下下单、收货、付钱这一段时间中，克拉娜已经先帮我付了钱给网上药店了。克拉娜承担我不付款的风险，这就是保理，也就是所谓的 “buy now, pay later”，先买后付钱的模式。整个商业模式包含两个环节：零售商环节和消费者环节。 克拉娜先和零售商达成协议，零售商把克拉娜的支付方式添加到网页上。和克拉娜合作的零售商可以选择发票支付、即时转账和分期付款的作为网店中的付款方式。对于零售卖方而言呢，克拉娜是要收取一定的费用的。不过零售商会将这笔费用转嫁给消费者，每笔交易大概是一欧到一点五欧。 那如果消费者选择了账单支付，例如像夏夏这样，因为账单上已经填写过我的个人信息了，所以我在付款的页面就无需再次填写这些信息，只用填一个生日、邮编这种简单的就可以了。克拉娜除了收取零售商一定的费用之外，也会收取消费者这边的费用。消费者如果选择账单支付，支付给克拉娜的费用是每笔消费金额的百分之三点二五，外加上一点六九欧。选择及时支付。 费用是每笔消费金额的百分之一点三五，外加零点二欧。选择分期付款，费用是每笔消费的百分之三。夏夏在自己买东西网店的账单上是看不到这些费用的，估计是网店已经把费用算进了商品报价中。那现在和 Klarna 合作的公司呢，已经覆盖了德国大部分大大部分的地区。那大企业有 GM、l b n b l i d r 呃，汉莎航空、Flixbus、Deutsche Bahn（ 德国铁路）和 Superdry 等等，那中小型企业呢，更是数不胜数。Klarna 的首要目标的竞争对手就是叫 PayPal 的贝宝，那相当于 PayPal 贝宝的市场，呢 Klarna 抢占的正是 PayPal 贝宝没有覆盖到的大量的德国的中小型零售商。当然，这种先买后付钱的模式也出现了一些问题。夏夏在 f i n a n c e t i p 金融产品评价网）上看到。 对于克拉纳使用的感受，好坏评价是各占一半。好的方面不用多说，负面的评价呢，大概集中在退货处理这一块。也就是说，消费者在网上买了东西不满意退货了，怎样退款？或者消费者没有收到货物，到底应不应该付钱这类问题？因为在德国，逾期不付款会被罚钱的。那克拉纳也会收取付款提醒的这样的费用，而且克拉纳规定，即使没收到货，也要先付钱之后再申请退款。 这就激起了一部分消费者的不满，所以夏夏在这里提醒大家，在使用克拉纳付款的时候，要注意退货退款的问题。那不过瑕不掩瑜，克拉纳仍然是一家非常成功的新兴金融科技企业。受新冠疫情的影响。 欧洲电商时代到来，克 n 纳也顺势崛起，凭借三百一十亿美元的估值，融资十亿美元，成为了世界级别的十教授，叫 Decacon。之前讲到，克拉纳公司是二零零五年成立的，原名叫做 Creditor。二零零七年，风投公司 Investment AB 约和总投资了 Creditor。二零零九年，Creditor 改名叫做了克拉纳。 二零一零年，其业务扩展到德国和荷兰。同年呢，美国红杉资本加入了克拉纳，成为当时最大股东。当年，克拉纳的销售额增长了超过百分之八十，达到五千四百万美元。二零一一年，英国每日电讯将克拉纳评为百家最有前途的年轻科技公司之一。同年五月，克拉纳收购了从事风险管理和在线支付的 Analyze 公司。 同年十二月，Klarna 继续融资超过1.15亿欧元。二零一三年，Klarna 收购德国付款服务公司 RoFort，从此它的产品组合中增加了即时支付服务。二零一七年，Klarna 继续收购了英国支付服务公司 BillPay。大家有没有觉得这个公司的名字有点熟悉啊？夏夏在德国火箭网系列视频中也提到过这个公司。 标配由德国火箭网孵化，后被 w a n g a 买走，最后来到了克拉纳手中。同年，克拉纳推出免费欧元转账应用程序 Wavy。二零一九年一月，美国音乐人 Snoop Dogg 成为了克拉纳的投资人以及广告代言人。同年推出开放式银行平台 Open Banking。那克拉纳呢，从此打通了自己与其他银行账户的接口。 不知道什么是开放式银行的同学，请看下下上期视频 Check 二十四。那还是在二零一九年，Klarna 与 Visa 信用卡合作，在德国推出 Klarna 信用卡。仍然是在二零一九年，Klarna 与中国支付宝合作，方便用户在阿里特快 AliExpress 平台上支付。二零二零年三月，中国阿里巴巴集团的子公司蚂蚁金服收购了 Klarna 百分之一的股份。那至今，Klarna 几个最大的股东为 Atomico、红杉资本。 黑石 （BlackRock）、新加坡政府投资公司主权财富基金和 HMI Capital、Clara 的创始人表示，他们有可能在2021年上市融资，但是不会选择 Spec 借壳上市，也不会选择 IPO，而是直接选择了这个叫 Direct Listing，叫直接上市 DPO。那 DPO 的特点就是，它第一，它比 IPO 节省了一大笔钱。 第二，公司的股票价格是由上市之日的供求关系来决定的，压力很大哦。第三，相比 IPO，它没有六个月的锁定期，那就是前股东可以迅速将手上手上的这个股票来变现。那根据 Klarna 的这个创始人的说法说，哦，他们是本身不差钱的。 那融了资也足够经营和后期的扩展业务了。那他们选择直接上市的原因呢？是因为，呃，希望更加贴近自己的这个散户的粉丝们，那给散户更加多的机会。最后啊，夏夏在这里八卦一下 k l a n a 的外号，它叫 k l a n a Mafia。那我把 Mafia 翻译成团伙，而不是呃翻译成黑手党，因为它也有黑手党的这个含义。但是这里的黑手党可不是真的黑帮哦，而是金融科技领域的一个昵称。 这个昵称本来之前是形容马斯克的 PayPal 贝宝公司的前员工，后来离开公司去自己创业，创建了特斯拉、领英、Square、YouTube 等等。那贝宝 PayPal 公司并没有因为自己的员工跳槽或者员工出去创业而对他们有偏见，而是鼓励他们的员工这样做，还特意为这些员工提供了创始资金，将自己的企业和由前员工创建的新企业建成了一个良性的生态圈。 这些出去自己创创业的员工就被称为 mafia，意为在拥有激进的企业家精神文化的公司成长起来的员工。在这个生态圈里，出现了一个积极的正循环：企业培养出来的人才，企业投入的资本和人才所拥有的技术，被重新投资到新的生态系统中，从而缩短了上一级的企业或者是 VC 风投公司从创建新企业到最终退出的时间。 同时降低了新企业失败的风险。克拉纳公司的创始人和员工就是这样的一批 f i 亚，和他们粉粉的公司 logo 比起来，真是有种说不出来的反差萌呢。好了，这就是欧洲估值最高的金融科技公司克拉纳马菲亚 （Clara Mafia） 团伙，他们新的理念有没有给你带来启发和商机呢？ 今天视频的内容就到这里，别忘记关注、订阅、转发、分享哦！如果你还有什么想说的，欢迎在下方评论区留言。那我们就下期再见啦！